А вы знаете, что чтобы не переутомиться, нужно спать не меньше 8 часов в день. Ну и столько же ночью.